Hoe krijg je een energierekening van 0 euro? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, een energierekening van 0 euro, wie zou dat niet willen? Dat is natuurlijk een prachtige vooruitzicht. Op dit moment gebruiken de gemiddelde huishoudens in Nederland gebruiken zo'n 150 euro aan energiekosten. Dat wil zeggen zo'n 90 euro voor het gas, zo'n 40 euro voor de elektra en nog zo'n 15 euro voor, de, eh, voor het water. Eh, dat gas is een beetje lastig omdat 95 euro voor gas. Uh, eh, het gas is een beetje lastig om dat helemaal te reduceren. Want als je nu een cv-ketel hebt, is het natuurlijk vrij lastig om die meteen te vervangen door iets anders. Maar daar kom ik later op terug. Ehm, op dit moment wordt in Europa zo'n 40% van de hele energie wordt gebruikt door de gebouwde omgeving. Dat wil dus zeggen door de gebouwen, dat wil zeggen woningen, eh, scholen, universiteiten, stadhuizen, eh, clubs. Allemaal eh, dat soort gebouwen die gebruiken samen zo'n 40% van de totale energie. Als we dan nou eens met zon, wind of waterkracht zouden kunnen doen. Dat zou prachtig zijn, want dan zouden we geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben. En dat is eigenlijk toch waar we allemaal naartoe willen. Ehm, we kunnen inderdaad wellicht terug naar die 0 euro. Misschien kunnen we nog wel geld gaan verdienen als we nog meer opwekken dan wat we zelf nodig hebben. Komen we allemaal op terug in dit college. De meeste mensen hebben op dit moment, denk ik, een gasketel. Wie van jullie heeft geen gasketel in zijn woning? Geen gasketel. Oh, ik zie toch al wat handen. 1, 2, 3. Nou, ik schat in zo'n 10% van de mensen hooguit heeft geen gasketel. Dat betekent dat de rest van de mensen nog steeds fossiele brandstof gebruikt om zijn huis te verwarmen. Geen probleem. Maar hoe kunnen we dat duurzamer maken? Het begint altijd met stap 1. En stap 1 is dat je probeert zoveel mogelijk energie te besparen. Want alles wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. En dat bespaart uiteindelijk grondstoffen en, en allerlei eh, voorzieningen om die energie op te wekken. Dus het begint altijd met, met besparen. Daarna willen we duurzaam opwekken en eventuele pieken willen we nog wel met fossiel brandstof doen. En hoe dat dan in een voorbeeld eruit ziet, gaan we zo meteen bekijken. Want het is belangrijk om een beeld te schetsen dat een bouwfysicus zich daarmee bezighoudt. Een bouwkundig ingenieur die, die zich gericht heeft op de bouwfysica, houdt zich bezig om gebouwen zo duurzaam mogelijk te maken, dus om zo weinig mogelijk energie te gebruiken en om die duurzame energie te integreren in die gebouwen. Op zich is dat een ontzettend jong vakgebied. Dat is zo leuk aan mijn vakgebied. Dit bestaat nog maar 50 jaar. En dat betekent ook dat we nog heel veel dingen niet weten. En voor die dingen die we niet weten, daar willen we zo graag onderzoek naar doen. En dat is ook die taak van de universiteit om antwoorden te geven op al die vragen die we graag beantwoord willen zien. En waar moet je dan allemaal mee rekening mee houden als je bezig bent met het ontwerpen van zo'n gebouw? Nou, dit is het plaatje van een eh, eh, actief stadhuis. En dat staat in Frankfurt, is gebouwd door uh, eh, Hegger Hegger architecten. En uiteraard zijn we daar begonnen met te proberen dat gebouw heel zuinig te ontwerpen. Dus heel goed te isoleren, driedubbel glas, alles heel dik in te pakken, maar ook zo weinig mogelijk energie te gebruiken door bijvoorbeeld allemaal ledlampen toe te passen. Het slim te regelen, zodat je niet onnodig verwarmt. En dat is allemaal gebeurd in het allereerste begin. Daarna ga je kijken van hoe kan ik die energie die ik dan nog nodig heb, hoe kan ik die duurzaam opwekken? In dit geval zie je op het dak heel veel eh, eh, zonnepanelen liggen. Eigenlijk fotovoltaïsche cellen. En die cellen die zetten de zonne-energie zetten ze om in elektriciteit. Dus op dat moment heb je elektriciteit beschikbaar. Ze hebben daarnaast ook nog de hele zuidgevel voorzien van zonnepanelen, dus die fotovoltaïsche cellen. En ehm, die, die, zorgen voor zoveel energie, zelfs nog voor meer energie dan dat dit gebouw op een jaar gezien nodig heeft. Dus eh, eigenlijk hebben we hier een energieproducerend gebouw gecreëerd. En dat is ook nog eh, gerealiseerd doordat we rioolwarmte hebben gaan gebruiken om het gebouw te verwarmen. En dat doe je door middel van de warmtewisselaar. Die warmtewisselaar die zorgt dat eh, de energie uit die grond wordt getransporteerd richting dat gebouw. En tussen die warmtewisselaar van het riool en de verbruiker zit nog die warmtepomp in. Want dat die temperatuur van dat rioolwater is natuurlijk niet warm genoeg om een gebouw te verwarmen. Dus wat gebruik je dan? Dan gebruik je de warmtepomp, die eigenlijk een soort omgekeerde koelkast is. Want die expandeert en die, eh, die maakt een compressie. En aan de kant van de compressie komt er warmte. En die wordt dan verder naar dat huis gevoerd. En aan de koude kant komt er extra koud water, wat weer vervolgens dat rioolwater verder afkoelt. En dan heb je een heel energiezuinig systeem gecreëerd. En dat is toegepast in, eh, in dat eh, actief stadhuis in Frankfurt. Verder hebben we ook nog in dit gebouw eh, opslag gecreëerd. Dus we kunnen in een elektrische batterij kunnen we het overschot wat je overdag hebt als de zon schijnt, s'nachts gebruiken, wat natuurlijk heel prettig is. We kunnen nog niet zonder een net, want de zomer-wintervariatie kan die batterij absoluut nog niet opvangen. Een ander voorbeeld is het eh, atriumgebouw van eh, de RAI in Amsterdam. En dat is een nieuw ontmoetings- en expositiegebouw. Het heeft ook kantoren. En daar hebben we eigenlijk eh, de warmte-koude opslag gebruikt. Warmte-koude opslag is bijna hetzelfde als die rioolwarmtewisselaar. Alleen dan heb je een warme en een koude bron in de bodem. En dan gebruik je in de zomer gebruik je de koude bron om je gebouw af te koelen. Dat warm je langzaam op in je gebouw en dat stop je in de warme bron. In de winter gebruik je dan de warme bron. Die, die, die pomp je op en die gaat naar die eh, warmtepomp weer toe. Die wordt extra verwarmd en die wordt dan vervolgens gebruikt om je gebouw te verwarmen. Dat is eigenlijk een heel mooi systeem, warmte-koude opslagsysteem, wat vrijwel in heel Nederland te gebruiken is. En dat is eh, in tegenstelling bijvoorbeeld tot in Duitsland, waar een heel groot deel van de grond niet geschikt is om warmte-koude opslag te realiseren. Je ziet dus ook dat bijna alle, uh, alle nieuwbouwprojecten zie je dat die warmte-koude opslag hebben. Ehm, Uiteraard hebben we bij de RAI natuurlijk ook geprobeerd om zoveel mogelijk te besparen. En dat is ook gedaan door het gebouw zoveel mogelijk te zoneren. Dus dat betekent dat als je het ene stukje van het gebouw nodig hebt en de rest van het gebouw niet, dan hoef je de rest niet op te warmen. Ook een manier om heel zuinig om te gaan met je energie en dus te besparen. Verder is in het RAI-gebouw gebruik gemaakt van eh, planten. En die planten die staan in dat atrium. En dan wordt de lucht langs geleid die naar de luchtbehandelingskast gaat en die vervolgens in de kantoren wordt ingeblazen. En die lucht wordt dus eigenlijk door die planten bevochtigd en gezuiverd. En dat betekent dat je daar dus ook weer kunt besparen op het filteren van die lucht. En dat is ook een heel mooi, mooi systeem wat echt best wel nieuw was toen we dat toepasten. Maar een andere manier, naast gebruik te maken van de zon, zou kunnen zijn gebruik maken van de windenergie. Want die hebben we in Nederland zeker ook volop. Iedereen kent natuurlijk de grote windparken in de Noordzee of op het IJsselmeer of in de polder. Daar zien we heel veel van die windmolens staan. Maar eigenlijk zouden wij als bouwkundigen natuurlijk het heel fijn vinden om die eh, eh, windturbines die het zijn, die vervolgens ook weer eh, die wind omzetten in elektrische energie, om die in de gebouwde omgeving te integreren op een niet-hinderlijke manier. En daar hebben we twee voorbeelden van. Dit is het um, in Londen. En dit gebouw, eh, daar zie je dus drie grote windturbines in de top van het gebouw. Eh, hartstikke leuk bedacht. Alleen, ze hadden één probleem niet helemaal goed van tevoren voorzien. Die dingen maken ontzettend veel herrie. Dus het lijkt eigenlijk alsof je een scheerapparaat aan hebt staan in je woonkamer. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn is ook heel zonde dat ze niet van tevoren de goede deskundigheid, de goede onderzoek vooraf hebben gedaan om dit te voorkomen. Want achteraf is het altijd natuurlijk heel erg moeilijk om dit goed te krijgen. Wat ze nu dus doen is gewoon die windturbines stilzetten tussen 11 uur s avonds en 8 eh, uur s ochtends. En dat is natuurlijk toch wel een beetje zonde. Een ander voorbeeld van hoe we wind in de gebouwde omgeving kunnen gebruiken om energie op te wekken, is dit gebouw, het World Trade Center in Bahrein op zich ook hartstikke mooi bedacht en het ziet er, vind ik, ook echt heel bijzonder uit. En we hebben als universiteit vonden we dit een heel interessant project om te kijken of de energieopbrengst nou klopte met wat wij dachten dat het zou moeten doen. En wat bleek nou toen wij dit, hier simulaties van deden, dat kun je op het volgende plaatje goed zien. Dan zie je dus eh, van bovenaf gezien die torens, hè, daartussenin zitten die turbines. En eh, eigenlijk hadden ze dus die, die gebouwen niet zo moeten zetten, maar zo. En dan zouden ze 20% meer energie hebben opgewekt. En dat is gewoon zonde. En dat is dus niet gebruik maken van de kennis, van de know-how van deskundigen. En dat is gewoon jammer, want het kost gewoon 20% te veel energie, dit gebouw. Ehm, wat ik al zei, is dus we moeten altijd beginnen met besparen. En daar is een bouwfysicus natuurlijk primair ook, ook altijd mee bezig. Met alles wat we doen, denken we aan hoe kunnen we ervoor zorgen dat we minder energie gebruiken. En toch zorgen dat er hetzelfde comfort is, want je wilt natuurlijk niet inleveren op comfort. Nou, hoe kun je nou gaan besparen? Daar heb ik eigenlijk drie ehm, voorbeelden voor bij me. Het eerste is het enkelglas. Iedereen kent nog wel het enkelglas van lang geleden eigenlijk, want dat gebruiken we bijna niet meer. En dat enkelglas, dat had een U-waarde van 6, ongeveer. Dus dat is dat gebruikt 6 eenheden energie per vierkante meter. Toen kregen we het dubbelglas, het normale dubbelglas. Dat gebruikte zo'n 3,2 eenheden per eh, vierkante meter. Dus we gingen van 6 naar 3 toe, een hele verbetering. Maar zo'n pak een beetje 20 jaar geleden begonnen met HR++ glas. En dat gebruikte nog maar 1,2 eenheden. Dus van 6 naar 3,2, een low E-coating, 1,2. Nu hebben we het driedubbel glas. Dat is eigenlijk de nieuwste eh, toepassing van glas. En dan komen we op een waarde uit van ongeveer 0,7. Dus we zijn door de technologische ontwikkeling zijn we van 6, 3,2, 1,2 naar 0,7 gegaan. Dus dat betekent nog dat we minder dan eh, een zesde van de energie gebruiken voor dat glas. En dat is natuurlijk heel erg mooi dat dat mogelijk is nu met, met, met de materialen die we hebben. Maar het betekent ook eh, dat je probeert natuurlijk zo weinig mogelijk energie te gebruiken door zuinige, energie, eh, eh, zuinige verlichting toe te passen. En door slim om te gaan met alle spullen die je gebruikt, dat je ze niet onnodig laat aanstaan. Dus dat zijn allemaal methodes om ervoor te zorgen dat je zo weinig mogelijk energie gebruikt. Een andere manier is door bijvoorbeeld veel gerichter te gaan verwarmen. En daar hebben we onderzoek op aan gedaan op de Technische Universiteit in Eindhoven. En dat ziet er zo uit. Dat betekent dat eh, we lokaal gaan verwarmen en niet meer de hele ruimte. We zijn nu gewend om eigenlijk een kantoor overal 21 graden ongeveer te maken. Nou, door het zo te doen, dus bij de werkplek een stralingspaneel toe te passen, is het mogelijk om de temperatuur te verlagen in de algemene ruimte tot zo'n 16 graden en dan lokaal te verwarmen. En dan in de directe omgeving van die mensen is het nog steeds heel comfortabel. En ze kunnen het ook heel makkelijk zelf regelen. Vervolgens eh, blazen ook de verse lucht direct bij hun mond in, waardoor ze altijd in een prettige omgeving zitten. En daarmee kun je ook weer besparen en wel zo'n 16% van de energie. Hartstikke mooi. Zelfvoorzienend is nog steeds lastig. We kunnen eigenlijk nog steeds niet goed zonder het net, want het is natuurlijk heel moeilijk om de zomer-wintervariatie allemaal op te slaan in je batterij. Dat gaat eigenlijk nog niet. Dat betekent eigenlijk dat we nog niet los kunnen van het net. Maar we hoeven eigenlijk ook nog niet los van het net, want het net is zo geregeld op dit moment dat, uh, dat net zoveel betalen voor wat we terugleveren als wat we nodig hebben. Dus we kunnen eigenlijk on, onbeperkt gebruik maken van dat net om terug te leveren. Ten aanzien van de elektriciteit hè, heb ik het steeds. Want dat gas, dat, is, dat zou je natuurlijk met die WKO-installatie in combinatie met een warmtepomp eerst moeten omzetten naar elektriciteit. En dan kun je dat ook zelf weer gaan opwekken. Dus dat is de manier om het te doen en om, e- om uiteindelijk op een energierekening van nul uit te komen. Uiteraard kan het nutbedrijf natuurlijk niet 0 euro inkomsten hebben, want daar kunnen ze niet van, van bestaan. Dus als we dit allemaal collectief gaan doen, zal op termijn de manier van tariefstelling natuurlijk aangepast gaan worden. Dat snapt iedereen. Dat kan natuurlijk niet doorgaan. Eigenlijk wil ik nu een antwoord geven op de, op de vraag. We hebben gezien, we moeten eerst besparen, dan willen we duurzaam gaan opwekken en daarna willen we, eh, als dat nog niet kan, misschien die piek nog een beetje met fossiele brandstof gaan doen en 150 euro besparen, het kan nu wel, maar het vraagt wel wat om dat te doen. En ik hoop dat u daarmee eh, een antwoord heeft gekregen op de vraag. En in de volgende college ga ik jullie vertellen hoe je je prettig kunt voelen in een ruimte dankzij licht.